अबे अबे और मैं कहां जा रहे हो मैं तो अभी जाके कूदूं अबे तू और मैं सेम टाइम पे कूदे अभी हम लोग टीम सेम टाइम पे कूदे अबे बहुत लेट कूदा अरे आ जाऊंगा ओए बहुत बढ़िया यार वाला है ये अरे यार यार में मजे नहीं आते यार मेरे को को आर नाइनटी एट वाले में ही मजा आता है भाई इधर बंदा है इधर बंदा है ऊपर क्रेट कहाँ गई यहाँ आ गई पर आ गया बंदा अरे अपना अब राजा नहीं राजा पाजा गया गोरा बंदा why are you running why are you running चल अंदर चल अरे वाह जल्दी का मैं पड़ गया मैं छुपा मुझे बचा लो कोई Are you going to kill me? <laughs> मैं आ रहा हूँ यार एक गोली नहीं पड़ी तीस गोली में से उसे मार दिया मार दिया अब कुछ भी गले नहीं हो रहा तेरा मार अबे हम भाई वो है क्या गोलियां तो मैंने भाई की 5.56 तो चार नंबर को देख चार नंबर अंदर चलो पे अबे अबे अबे अबे अबे अबे आ रहा बंदा आ रहा बंदा आ रहा बंदा आ रहा ग्रेनेड फेंक रहा है भाग ज्यादा भाग गया मैं मर गया भाई मैंने एक को मार के गया था मैं अब अरे राघव छुपे रहे राघव बोल रहा था छुपे रहे थोड़ा थोड़ी तो गोली मत मार खुद ही अंदर घुसा था वो एटी देखा नहीं था क्या हुआ छुपा ही हुआ था राजा पाशा भी है वहीं चलते हैं वहीं चलते हैं over there. चल चल chill, chill, chill, चल, अबे अबे मेरी गोली क्यों नहीं Why are you running? Why are you running? दोनों को हरा दिया भाई शूट बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ राघव राघव कहा है मेरे पास बता मेरे पास बता मेरे पास क्यों आया <laughs> अबे तेरे पास आया नहीं तब भी तू मरी गया नहीं नहीं तू मेरे पास अरे अब क्या थोड़ा जल्दी आया था पास जाओ थोड़ा जल्दी आया था तूने छू दिया मुझे साला निचोड़ दिया लोगों ने तो भाई भाई राजा पाता राजा पाता Pausa, pausa. Tu acha a ré. भाई यार अपना एरिया वापस यार भाई लाइव देख रहा है भाई मतलब लाइव देख रहा है लाइव देख रहा है ओए राघव लाइव देख क्या क्या लाइव देख मेरी लाइव देख कितनी है ओ है कहां यादव इस घर में वापस आ जाओ यहाँ कोई नहीं बचा शायद हो भी सकता है मेरे को पता है बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ अबे यार खत्म हो गया कितने किल्स कितने किल्स अरे यार कितने किल्स मेरे तो दो ही हैं मेरे नौ मेरे भी यस कार 98 मजा आया अगर अपने कहा चला गया अरे गलती से थोड़ा ज्यादा दूर चला गया ये कार 98 तो हाथ से मारेंगे सबको आयुष को देख आयुष को देख अच्छा मेरे पास क्या है क्या अच्छा कहा गया दो नंबर अबे चल चल चल चल बचा बचा हमारे पीछे बंदा हमारे पीछे बंदा किधर कौन सा नंबर है तू अरे मैं हूं अच्छा देख गया हमारे पीछे है वो मारेगा तुझे वो तो मारेगा वो पुत्र लेफ्ट में देख लेफ्ट में बोल रहा भाई तू हो जाता रिवाइव तब तक मुझे पहले कर मुझे पहले अबे पीछे बंदा पीछे अबे बोल रहा था हम्म कैसा लग रहा है <laughs> मजा तो सही आ गया राघव तेरे सीधे में एक बंदा है अबे शिट शिट अबे यार फिर से कोई ने ने मेरा किल ले लिया नहीं यार दूसरी तीसरी बार हो रहा है मेरे राघव रिवाइव करते हैं इधर तो देखो मेरे साथ क्या हो रहा है लड़ रहा होगा एक और आया तेरे एक और आया तेरे को मारने भाई दो नंबर इधर आ दो नंबर इधर आ दो नंबर इधर आ दोनों को नहीं बचा अरे <laughs> वही तो यार एक को तो बचा लेता वही तो कूदो भाई बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ क्या तो बहुत ही मजा ही आ गया देख मर गया मैं भी उसी बंदे से अरे मैं मर गया लेकिन कोई ना मैं भी तो सही गया हाँ सेम बंदा था उस बंदे को मैंने हाथ से मारा वो लेटा हुआ था जमीन पे हाँ। तो बोला तो था मैंने हाँ, भग मेरे दोस्त I'm better.